аман ардақты көрермен ел газеті егемен қазақстанның 5 ші қазандағы санында сан саланы қамтыған өзекті ақпараттар мен тың танымдық материалдар жарық көрді сол материалдарға шолу жасаймыз аталған газет саны мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың фумио кишидоны жапония премьер министрі қызметіне тағайындалуымен құттықтаған жеделхатпен шымылдық түрсе жамбыл облысына сапармен жалғасады жиырмасыншы ғасырдың басында жер жүзін жүз мыңға тарта жолбарыс мекендеген зерттеушілердің сөзінше дәл қазір тарғыл тұқымдастардың төрт жарым мыңдайы ғана қалыпты қазақ даласында жолбарыс тұқымын көбейту қолға алынбақ бұл туралы өткен аптада қазақстан мен ресей елдері арасында өткен ынтымақтастық форумында сөз болды тақырыпқа қатысты тың зерттеуді журналист алтынбай сиқымбектің жолбарыс қалай жерсіндірілмек материалынан оқи аласыз Аймақтардағы ахуалда тілшілеріміздің назарынан тыс қалмады. Қостанайдағы газ бағасының жұртшылыққа оңай тимей тұрғанын Нұрқанат Құлабаев оңды жеткізсе Мақтаралдағы мақта шаруашылығы жөніндегі мәселені Омар кенжебаев қозғады. Мақташыларға субсидияның уақытылы үлестірілмеуі су тапшылығы қымбатшылық мақта өндірісіндегі мәселелер маталған мақта өндірісі материалында айтылды айтқанда еуроодаққа мүше елдер телефон планшет және өзге де гаджеттерге бірыңғай қуаттағыш құрылғыларын пайдалануды жоспарлап отыр 2022 жылы арнайы заң қабылданса шамамен 2024 жылы барлық смартфондар тип s және usb s құрылғыларын пайдаланады тақырыпқа қатысты толық мағлұматты абай отардың материалынан таба аласыз өзге де жаңалықтар мен мақалаларды егемен қазақстан газетінің бүгінгі санынан сондай ақ егемен газет сайтынан оқи аласыз